Bom dia a todos, sou Maurício Mococa. É, hoje nós estamos aqui, nós vamos fazer uns vidinhos aqui, mostrar as variônicas aqui. É um produto que nós, que nós é, tem. O pessoal que tiver interesse nelas, a descrição está embaixo aí do vídeo. E também mostrar para os amigos como é que é elas. Ela é feita toda em metal. Peraí, filma isso aí. Vai mais de cima. Filmar pra cima. Ela é feita, tá pegando as inteiras? Tá. Ela é feita toda em metal. É, as empunhadeiras, todo, o material delas é tudo um material só. Tanto empunhadeira como os cabos. Cima, ah, onde aperta, pé. O material dela é todo um só. Então é, são é, é, as antenas aí do canal. Pessoal que tiver interesse, a descrição está embaixo do vídeo. E esse é um vídeo de entrada. E lembrar os amigos aí para se inscrever no canal, deixar o like e dar uma força aí pro canal. Então nós vamos virar elas para cá pegar uma outra paisagem, a parte, a parte traseira dela. E também nós já vamos encerrar esse vídeo. E vamos ao vídeo. Hoje nós estamos aqui na Serra do Café. Nós estamos fazendo um vidinho aqui que nós vamos ver aqui se nós tiramos umas pedrinhas boas aqui do meio. Tá eu, nosso amigo Edson aqui. E estamos gravando aqui uma mostrando aqui a pedra como é que é a pedra e nós vamos agora gravando e vamos tirando aqui nós já saiu algumas pedras aqui ó essa aqui é uma pedra muito bonita uma pedra meio transparente uma lasca grande essa aqui já é mais rosa. também uma outra aqui também que é rosa. Agora o que nós temos aqui no meio é umas pedras aqui importantes aqui, ó. Aqui no meio tem, por exemplo, essa aqui, ó. Essa, essa. É uma pedra importante. E temos outras daqui também. Então aqui nós temos aqui uma, duas. Temos três ali. Aqui também nós temos uma outra. Então dá pra ver, ó. Só pra ver o quebrado dela. Dá pra ver como é que ela quebra. Agora, o quartzo rosa não quebra desse jeito, ó. Ele é cheio de por exemplo, ele é cheio de veio. Ele, ele dá uma quebrada, assim, uma quebrada meio... Ele quebra os pedacinhos, sai é cheio de veinho. Então a diferença é essa, essas pedras aqui é... Por exemplo, que nem essa aqui, ó. Não sei se a câmera vai dar para pegar bem aqui, mãe. É, Ela é por igual. Agora, nós temos também na parte de cima ali, que é onde o Wesley está com a mão lá. Que também é uma parte que também tem umas coisas boas. Agora nós vamos começar... Vamos começar a tirar. O Wesley já está tentando tirar um lá em cima. Edson, vamos... Segura aqui agora o celular que eu vou fazer um negócio aqui. Ó. Caixa da beirada aí. Aqui, ó. Fica mais de cima lá. Que eu vou... Agora as variônicas. Variônica, se tiver morganita aqui, vocês cruzam. Se não tiver, vocês não cruzam. Então ela cruzou por quê? Porque tem morganita. Agora nós vamos fazer uma, uma pergunta para ela. É, variônica, tem ouro aqui nesses quartos? Se tiver, você cruza. Se não tiver, não cruza. Não tem. Ela não cruzou porque não tem ouro nesses quartos. Mas morganita tem. Agora vamos reforçar, vamos reforçar a pergunta. Vamos ver se eu consigo chegar mais embaixo da pedra. Laiônica, tem o birilo, morganita, nesse quartzo. Se tivesse você cruza. Se tivesse não cruza. Ela cruzou porque tem o birilo, que é a morganita. Então, esse é um teste para as variônicas. Então nós sabemos que tem. Então ela cruzou porque tem. Ó, veja bem, ó. Ela vai pendendo para onde está a margarita. Agora chegou em cima, ela cruzou. Está bem em cima aqui nessa coisa. Então, agora nós vamos continuar gravando. Eu vou deixar ar aqui em cima. Nosso amigo Edson agora vai trabalhar um pouco, né? Nós vamos continuar tirando aqui. Peraí, agora eu vou te mostrar pra onde é que é. Aqui, você vai ficar onde eu tô e tirar aqui. Você vai bater aqui, ó. Nesse lugar aqui, pra ele estourar. Agora eu vou ficar de cima gravando. mais em pé ele, só bater em pé, em pé, em pé, e num lugar só. Vamos ver se o rapaz aqui é bom cortar pedra. aqui não é fácil não. Às vezes o cara pensa para arrancar uma gema lá numa pedrona dessa aqui é fácil, não é. Isso aqui não é, não é aqueles quartos lá que os caras fazem aqueles vídeos lá. Os quartos já tá tudo esparramado no chão lá, é só pegar e pôr no vídeo, mostrar no vídeo. Aqui não. Aqui você vai ter que tirar ela da pedra. E não é fácil. Costuma cada lugar desse você vai tirar aí, ó. Leva mais de meia hora para tirar 40 minutos. Então nesse meio de tempo aí nós vai mostrando aí umas pedrinhas. Vai rodando o ponteiro. Então cada vez que você bate, você dá uma rodadinha nele. Em um buraco para ele, ele se trondar para baixo. fazer, que ele pula e limpa o buraco. Dá uma limpada mais de trás. Aqui, ó. Aqui assim ver o que aconteça. vamos pegar uma pedrinha aqui, uma pedrinha bonita, transparente. e já um pedaço estava aqui. Limpa aqui para ver como é que tá. Aí, eu acho que se você pegar nessa ponta dela, acho que vai estar tá melhor. Né? Lá já resbalou um pouco ela. Pega meio aqui assim, ó. E assim, aí, não, aí. Isso. Aí pode ir nessa posição aí que ela vai estourar. Ah, tem terra, tem terra. Já pegou, né? Ó. O tá deitando na terra. Limpa mais a terra. É. Estamos dando continuação aqui no vídeo. Nosso amigo Edson ali arrancou uma morganita ali já. Já tá pondo sacola. Agora nós vamos martelar aqui um lugar aqui. Esse é o terceiro vídeo que nós estamos fazendo aqui já hoje. Pedir os amigos aí para se inscrever no canal. Para, para aí, velho. Não, filho. Você acabou, acabei de explicar pra você. É, aqui, eu vou estourar ó. essa daí Não, aqui, ó. Vamos arrancar a cabeça. Posiciona. Aí, aí. Não, bate só nesse lugar que você bateu lá. Levanta ele um pouco pra cima meu lá. Aí. Aí. Já mexeu com ela, vai arrancar as duas cabeças. Pode ir que vai. Levanta ele. Levanta. Aí, deita um pouco. Aí. Já está estourado já. Vira, vira, vira. Isso, traz ele pro meu lado. Meu lado. Traz o ponteiro pro meu lado. Aqui, João. Bate aqui, ó. O rapaz aqui ele é novato, agora que ele tá aprendendo a cortar pedra. Tem que posicionar o ponteiro. Se você não posicionar... Saiu, saiu tudo que eu queria. Agora essa aqui que não. Agora aqui arrancou uns, uns tampos bons. Que agora nós limpa ele depois, nós já tira as gemas. Põe pra cima lá pra depois limpar. Bora. Eu vou, nós vai acabar chegando naquela pedra agora, cara. Pera aí, vou posicionar esse ponteiro aqui, vem aqui. Pega o ponteiro. Dá uma porradinha aqui. Aqui é assim. Aqui é assim, assim. Aí. Vai, nessa posição, pode ir. É, vai arrancar de lá, mas já tá bom já. Já saiu umas pedras bonitas. Quarto bonito. E tem uma pedra boa no meio dela. É um quarto bonito. Agora nós vamos ter que posicionar. Nós vamos chegar numa pedra que nós quer aqui embaixo. A pedra que eu quero está aqui, ó. Lá põe no meu dedo. Né? Agora peraí, não, peraí. É não, não, não, não. esse ponteiro pra cá aqui. Vamos ver se nós arranca esse tampo aí, ó. Esse tampo de baixo. O bico tá resbalando. Deite o ponteiro um pouco. Tá, tá quase forte já. Vai sair uma gema boa aí. Vai sair coisa boa nesse meio, hein? Aqui, olha, peraí. Calma aí. Só dar uma limpada aqui, calma aqui. Não sei pra eu vou pra, pra, pra uma ferramenta. Olha aqui. Isso. Ele tá quase solto. Ah, já tá pulou. Falei que ia sair uma gema boa aqui. Eu vi, saiu mesmo, rapaz, umas par delas. É, agora é essa, hein? Agora tá bem no meu pé. vou até tirar o pé daí agora, né? Rapaz, olha, essa vida de garimpeiro não é fácil não, hein, Jota? Você já nasceu garimpeiro? <laughs> Aprendi ah. com o velho. Você já nasceu garimpeiro? Aprendi não? com o velho. Um velho tá do meu lado aí. Os caras acham lá que esse é tanto de ouro lá, cada pepitona lá de quase 10 quilos, né? Aprendi com o velho, aprendendo com ele. Devagarzinho aprendendo. É. é. agora nós vamos ter que dar uma estudada aí, Jacques. Segura aí. o celular. Que Você não, não, pera, não, não, não, não, não, não, não, Você é burro, nunca bate desse jeito, ó. Aí, burro. Caralho, não pode burro, ficar chamando você de burro não, no vídeo não. Ô, porque já saiu. Nunca mete martelo senão. Já saiu. Mas não tem nada burro também não. É essa cabeça que eu tirar, mas não saiu, mas eu acho que a boa tá aqui, ó. Segura aqui, Will. A boa tá aqui, ó. Pega aqui onde eu tô pegando. A boa anda tá por baixo. Não leva na tela não, que ele, que ele, que ele... A boa anda tá esse farelo aqui, ó. Lá vai tampando, né? E a bosta tá esfarela já. Né? Não tá? Tem uma chama boa, cara. Então, tá aqui, ó. Tem que estourar aqui pra lá, ó. Até daqui pra lá pra sair. Vai sair tudo por, por baixo, hein? Se ela estourar aqui, eu não sei se ela vai jogar essa gema. Vai gravando, deixa eu dar uma tirar pra você ver? Não, peraí. Tá solto. Deixa eu arrancar ela. ela um pouco, né? Ué, velhinha branca. <laughs> Não, porque eu vou arrancar liberado, liberado, liberado. Não, mas é o que eu quero é essa aqui, ó. Não pode estourar ela, tá vendo? Essa uhum. ó. Não, aqui, não, olha aqui pra você ver. Essa. é essa aí, eu tô vendo, sabe o que eu tô vendo aqui? Pois é, mãe. Eu tô só arrancando a beirada pra, pra deixar ela livre. Aí eu é tô. Aí, vai naquilo. Aí, resbalou, cara. Tá resbalando. Já vai sair, ó. Ufa, Vai sair um tampo, hein? Olha que já resbalou, tá quebrado já, Arrancou <laughs> é a casca de riba dela. Mas se ela vai sair, ela vai. Aê! Essa é a que eu tô querendo. Vamos ver como é que ela vai sair, né? Essa é o tiro do gato. saiu, né? Vai sair, né? Vai sair, já tá quase na hora do nosso lanche. Hum. Não, pode bater, se tá batendo, já tá pulando já. Vou mudar o lado. Quer ficar aqui onde eu tô? É. Então vai. Então vai lá. É, nós vamos ter que comer um pão com mortandela, senão nós não vai aguentar quebrar a pedra não. Hã? Porque carne não dá para comer não, né? Porque o governo está vendendo toda a carne para a China. Opa! Opa! Já, muda, muda a posição do ponteiro, velho. Aqui, ó, você tá com ele pra cima, né? Então, assim. para baixo, vira. Aí vira do lado, essa ponta do lado. Sim. Caralho, ela tava pulando, cara. Ela já não pulou mais, pera aí. Vê ela em cima aí. saiu, tá saindo. É. <laughs> é, mas saiu uma parte boa aqui já, ó. <laughs> Olha ah. aqui, olha aqui que veio. A outra também. Agora tá. A outra também. aqui, rapaz. Beleza, hein? Essa saiu uma parte beleza mesmo. Essa aí vai sair uma pedra e tanto, meu. Né, Aqui, ó, cavaco aqui, ó. Ui. Esse ponteirinho também deu o nome nós hoje daquele jeito, hein? Nem é pra rogar fora. Quebrando aqui, ó. Ela tá quebrando, mas não tá indo. bate ela assim pra cá, aqui assim first. Caramba. Peraí que tá fazendo esse terceiro pra lá. Vamos terceiro aqui. Ufa, saiu uma boa, foi cair lá embaixo. Vamos descansar ela então. Arrancou. Arrancou, Joaca. Olha a então. beleza, cara. Olha que pedra linda. Que aquela pedrinha tá segurando ela. É. Olha, só tem uma gema aqui dentro de tanto, cara. E ela saiu um punhado de pedaço também aqui, ó. Uhum. Aqui tem outra ainda. Tem. Olha a outra aqui, ó. E aí? Aqui mesmo. Aqui, ó. Um assim pedacinho dela aqui. Olha, a pedra é bonita. Bom, vamos deixar isso aí, vou tirar para outro Vamos lá. Mas nós vamos encerrar esse vídeo. Pedir os amigos aí para se inscrever no canal. Dar uma força aí pro canal, pro canal poder crescer. Não esquecer de dar o like aí, gente. Dá um like aí, não custa nada. O like é de graça. E logo nós vamos ter uns vídeos bons. Aí nós vamos mandar esses vídeos aí pro pessoal. Aqui tem uma, umas partes ali, ó. Lá onde tá pegando lá em cima, aqui em cima. Tem umas partes que é tudo quarto. Então é. Pedir o pessoal para se inscrever no canal, deixar um like aí logo nós vamos ter uns vídeos bons. Ah, nós estamos na continuação. Nós estamos aqui a, tentando tirar um quarto aqui ver se a gente consegue resbalar uma pedra aqui, mas nós estamos com uma ferramenta hoje, um ponteiro, que o ponteiro não está batendo bem das ideias não. Eu já dá uma limpada nela aqui em cima, assim, dá uma pancada nela aqui, que ela tá, tá prensada aqui, aqui ó, nessa ponta que ela tá prensando. quarto, quarto rosa, quarto bonito. Vamos regar mais para cá. Hum. Aí não. Vamos, né? Vou fazer um negócio aqui. Dá uma relada nela aqui, ó. Gente, eu não posso mexer. É aqui. Ô, louco. Peraí, deixa eu mexida nela. Não, aí você está estourando ela hora mesmo Você estoura tudo e asa até lá embaixo. Então bate o ponteiro aqui, ó. Aqui. Pode bater o ponteiro em pé aí. Não, pode ir, pode ir que vai. coisa não, Pega boa, vai. Aqui, ó. Pega boa, saiu boa, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Hum, isso é uma boa. Cadê essa colinha? Ah. ah. E essa aqui também tem uma boa nela. Ó, bem na cabeça dela. Cadê essa colinha? Tá aqui, ó. Vai, é, vai jogando pra cá. É não, isso aí não. Olha as farelas. Não, não, não, só mostra as farelas aqui. Tá pra cima aí. Olha as farelas. É. Ó. Então, mas tá estourando ela. Né, olha aqui, tá ó. ó. Como é que tá o farelo agora? Bate aí no, nesse, nesse bico aí. Aí. aí. Agora o ponteiro judiou, né? Uhum. Não vai. Hum? Não vai. pedacinho dela aí, ó. Olha o pedacinho. Então, mas aqui é tem uma pedra boa aí, ó. É. Essa pedra precisava sair, ó. limpa terra. Limpa a terra beirando aqui. vai Olha como é Olha que pedaço aqui, parecendo vidro, ó. Rapaz, olha, você põe pro lado do sol, assim tá até. Olha. Beleza, hein? É, aí tem uma pedra boa aí, velho. É, ela que eu vou tirar. Hum? É ela que eu vou tirar. É, mas você tem que pegar mais aqui, ó. Onde eu tô com o dedo aí. tirar. Ih, mas arrebentou com ela tudo. Falei que eu ia tirar ela. Aí, ó. Dentar. Aqui ela saiu em pedaço, ó. Hum. Olha o pedaço dela aqui, como é linda. Ela saiu em pedaço, ó. É, quarta bola. É aqui, ó. É aqui. Saiu um pedaço. Pedaceira dela. Mais uma aí. Hum? O ponteiro judiou, hein? Vê se você dá umas amassadas nesse buraco, essa ponta dele lá, bate lá na boca. não achei o outro ponteiro lá em casa, eu falei, ah, esse ponteiro vai dar um nó. É, se nós conseguir arrebentar com essa aqui. Uma pedrinha. bonitinha mesmo, rapaz. Tá uma belezinha, rapaz. Olha, limpinha. Vamos então uma pedra bonita dentro. Né? Não vai, não vai para esse lado, não. Tenta aqui, ó. água para ela. Ele tá quebrando. que não tem outro ponteiro lá. Só peguei ele. Ele vai quebrar. Hã? Ele vai quebrar. Então, mas o ponteiro tá dando mal nó do que tudo. O ponteiro tá com a ponta tortinha. Olha. Hã? Hum. Então. vai ter que arrumar essa ponte ponteiro. É. Vê se desentorta mais também Uh -uh. O ponteiro, olha, o ponteiro deu nó demais da conta. Que situação que ficou esse ponteiro, cara. machucou minha mão. arrebentou a parte dele que estava coisado ainda. Cortou minha mão ainda. Deu um, um no dedo do rapaz. E ela tá bonita, hein? Esse pedaço aqui, ó. Será que não consegue ah, tirar ele, não? Tá. Bater aqui, ó. Pra quebrar ele aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Bater ele em cima aqui sem cortar ele, ver se consegue Não cortar. vai. Aqui, ó. Dá uma porrada nela aqui, ó. Lá vai. Tampou a tampo dela, mas não saiu ela pedaço bom aqui, ó. Aqui, rapaz, é uma boa aqui, ó. É pra ó. cá, ó. Hã? É pra cá o bom dela. Aham. O negócio não escapa não. Achei. Achei o rei bom, ó. Achei. o pezinho. o pezinho. O pezinho que o rei tá aqui. Aqui. aqui, ó. Ele ficou pra baixo, ó, pra pedacinho dela, Né? É. Bom, pedir os amigos aí para se inscrever no canal aí, dar uma força, deixar o like aí, gente, dá o like aí, ó, e like não custa nada, dá um like para ajudar o canal. Entrou aí no canal aí, no vídeo, dá um like, dá uma força aí para nós. Olha o tamanho dessa aqui. Agora, Agora eu quebro. logo nós vamos ter mais aí uns vídeos bons aí. Agora eu quebro. Então é, já já nós temos uns vídeos bacanas aí.